В общем, прием, прием. Канал Клан рыба! Масиков. Вы на канале Клана Масиков. Сегодня у нас произойдет серьезное приключение с нашим другом, да? Все мокрое, мокрое, мокрое прям. Вот так выходила, вода лилась. Эта история произошла апрельским солнечным деньком когда зима еще не хотела сдавать свое правление и удерживала воды Финского залива во льдах. Хотя весна ей уже наступала на пятки. В этот день мы ехали по дамбе и увидели скопление машин и рыбаков, сидящих на льду, словно пингвины на побережьях Антарктики. Мы решили ненадолго остановиться, чтобы полюбоваться этим чудесным видом. Масики еще никогда не гуляли по льду, да и я, признаюсь честно, не так давно это сделал впервые. Поскольку меня пугали взрослые, раз своими рассказами о провалившихся под лед людях и историях о том, как их унесло на льдине. Но в этот день, в этом месте, стояло судно на воздушной подушке, и куча рыбаков сидели у своих лунок. Поэтому мы и решились попробовать вступить на этот весенний лед и испытать это необычное ощущение прогулки – по водной глади. Но чтобы эта история не осталась просто историей или рассказом в моей голове, мы на всякий случай засняли все это на видео. Оператора у нас было два. Первый – это Лев, с экшн-камерой на голове, как специальный корреспондент, несущийся в гущу событий за эксклюзивными сенсационными кадрами. А вторым был я. Я снимал с воздуха на камеру квадрокоптера – Итак, история началась. Масики в сопровождении с нашей мамой любопытно направились к заброшенному форту, что был неподалеку от берега. Они стремительно двинулись по натоптанным тропам рыбаков, а я последовал за ними с воздуха. Пройдя до середины пути, их взгляд привлекли загадочные отверстия, которые смотрелись словно лунные кратеры. Это были рыбацкие лунки, через которые рыбаки добывали свою пойманную рыбу. Их было так много, что масикам стало жутко интересно, насколько же они глубоки и как прочно был этот лед. Интересно, а чем же рыбаки проделали эти отверстия? мама всем нам показала дурной пример. И первая пробила лунку носочком своего ботинка. Лев, как самый разумный, нашел палку-пробивалку и испытал лед на прочность с ее помощью. Ну а Мирончик, как мамин подражатель, попытался повторить подвиг, но из-за недостаточного веса у него это не особо получалось. Но он усердно старался и искал свою лунку топая своими маленькими сапожками по замерзшей корочке каждого отверстия. И как это бывает, упорство его не подвело. Он все-таки нашел свое счастье, свежую, не сильно замерзшую лунку и погрузился в нее по колено. Конечно же, он не ожидал, что успех придет к нему так быстро и так глубоко. Поэтому он растерялся и закричал – чтобы его от этого успеха быстро избавили. Так что вам это будет урок, чтобы вы точно знали, что, а самое главное, насколько вы этого хотите. До форта масики так и не дошли. Но все же эта экспедиция получилась веселой и познавательной. Поэтому, если вы хотите смотреть продолжение, то подписывайтесь на наше семейное познавательное шоу «Клан Масиков» и ждите новые серии. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки и колокольчик. Всем пока. До новых встреч на канале Клана Масиков. Ну что ты, Левос? расскажи историю. какую? Про лунки. Что там было? Про лунки? Да. Ну, там э, э, было, что Мирон сувал в ноги в, в лунке. А ты, Мирончик, что скажешь? И что я одеваюсь? Скажи, что ты про, э, пробил лунку, там одна лунка чуть покрылась с небольшим тонким э, льдом. Ты ее решил пробить ногой, и у тебя нога по колено ушла вниз, и не могла, <laughs> и не мог вытащить ее назад, она там застряла. И пока мы ее вытащили, она уже была полная леденющей просто воды. Мы сапог переворачивали, <laughs> это там бррр. Еще бы как мультики рыба <laughs> выпала.